kabit lani nas nong wa sora temen dai ket kum ka jing ya khana ladon inong sora ki bawan khwai sakani ka sinong tah kata kapol mut ko don kata ka sinong wa sora longan khwai kaba karong no ka um ta ureu un sora bat hangta kita ki ureu ki no ba lakit ka um war nrei lajel lo ya kane kasong wa sora nalol yung kane men suwa gila bo gila seng, uya kan nega senong, bat gila ri jing ri, gila si penlaik lan, gila suke no de daki mau, gila la kenro, kamen kala bun gila lajaan lagi kadon lagi mau kenro, gila ker ya kata ke jing ri, bak iwan bam ke tung, ke jing tep, hapok pak pel, le ya kan na do hakat kapor kita men haswa jengi kijing bam yo iki babiang ki bapura bom dai dawai lah ya. ndalabun ki bereu semnang ki ben sumal semnang ki ben penkhut ndalari jingri ki ru long semdon ki kata kejaka benda thau kot pangi dab de ki ej sniang dahab ya suki suki dina yo kumur hinjabo dan ki គេបលំខូនវ៉ាន់យើងត្រេងបាត់កយ៉ាបកយ៉ាបានរូសំពិនខូចពួកយ៉ាយះលន្ទីនៅលេចលង្ខាណាកតាគីគីយើងយ៉ាបកតដវ៉ាន់ហើយយើងសិមបេគីគីខូនធុំសពគីដកតាហ៊ីកយ៉ានយ៉ាបកគីយ៉ានគីណេបសំទិបគីរបានពិនខូចដហបាអៃបាមអៃឌីយគីខូនរូសំទិបគីរបាកំណោបាយោយោយើងស៊ីតំគីខូនបាត់ដាឡាទាំងិតគីយ៉ានខូនយ៉ានកទីរូសុខរវ៉ាត់គីតាំងបនមីគីទាំងិតម៉ាឡម៉ាឡាតាបាម tadi dambek kumbasim kumbawanra dala nang ta ki sisuki nang ya kapol tawan kining pangklam an lain uriap chisngi kinang ta kin kibreu keno kide sinong chukeno i kibreu pet wil no kleng kleng ba laj in kijing pangklam rei a ba pli simtip ki kijing leksi kijong ki dala pet wil kinang ta អាផេតគីក្លែងក្លែងវត្តយាតាគេ sa sa tang aling na laying kita ki aling laying rai ki ket balong kat ba panyaj happy ben shania sayai pelkat ki da kumno ben yawat lat ben lat in ki jing pang no ba nek ya sa yan no i sa tai sa wa ba hu ka yan wan wan ma pi wan ya la sa sa tai sa wa da nang ta de sa yo jing mut ki lak sengautip ki kata keben re keben sajan ide kemimang nu hisin hisnen tang ben kut kata ka jabo den nang ta de ong kin sayaiwa jing mut ikin ha den kita ti ali yang lain Dado please Hei kesnap. Kum hukum. Nuhat men bat kita dang ba. Lasya isni. Nyami ban penlong meeting. Nakabanta ban ya perkat. Ya kakoi suba. Apa senong patau. Nyami lang rengkat. Tuh. Kum melapatau sangat. Bamentasi benya. Don kita ka kedor ba bani kenduk lang nyekan lang sepangan ka kuy subah. về mình ta ngã chỉ lăng hà thịt bậy bạ cũng như lệ một cũng như thu đã có nó cả xua người nhà phải khát bờ nhìn nhiều bơ bằng nhà lạ bằng nhà bằng khởi nồng nền nhà mì bạch bại cũng nền này cần khởi như là con con cũng nền ai chỉ một lạc cho khăn điết bằng cần chợ tiên hà số ngồi ở Sherman và play cái này nhà lang bạt cũng chơi cái này kì đồ răng bạ cũng chơi cần thề bạt sân răng de sungu sibun mar ba ya poi hang ne de na kajing renti lang banyak semu ban penlong ya kata kajing khuy jing subah po kesenong katau bat kane kade kajing sedang jungi nalaying lada nyem sedang nalaying kumdungin pen i sabat kelong na kajing baik lang na kajing ti lang jing pai ba nang sung sinong te bet sedang kelung me kena kat kum balai rai da ka dorbar tingnya sedang kata benya le khuy ya sinong katau kum leok jing tak melawan kita ke Asia ipat kising kecil kis kenal persia sih hangi ipat ibak benai kit kia benyami sekamat penyikut jeng subah penginyo penyikut jeng kia kebapura kita kaji ngi abai kita lilang ipat ibak kait pengelai sedang penkuy tong song benya bersun benya penkuy sisien si tayo man lak si sejah tangi pede kesnong i perkat itu no ban senaya ki dasbin ni senaya nak don ki sepuluh teli di barit bad akli di bahe ทำอีกได้ลงคลินิกปาลคำเชิงเทียบอีกคนแไ่ยิงใหญ่กันตู้ยังมีหัวมันกับก็ยิงกันตู้นั่งทามีกี่ขลุ่มขาดแล้วกี่ยงคนเลยไปกี่รับพลาสติกมาดันมาเดียรุกี่ได้บนคาดกี่เด้บนลุ่มกี่เด้บนบุ้ยจะกาก khỏe đây bất cấp tinggal perlu dengan ekoskim NRI yang kaputpat pada kanal sinong saya kipai kana hamak kiwi gitu. para khoi kipai ba sinong banyati no da kathliu mengi perlu ngi um hang ta kathliu mengi satap in perlu ngi kipai perung ki pai khnang ba ka um kon mei pasar chu keleng sodong ki la lai jing lang clear krat lai nei ki bekenduk jing er ki don ka jing khu jing i kedang don ki jing duna taru siding ki dang don kam dang bun man ka por man ki snem ka kra ya ba sinong de kendon ka balabu taun hap apa ka dong sinong ka phan ka long aspa tangka nang ne sikmat minang tristom minang wala nanti menang penha susu lop sinong kam tam begini kintin ki bangi kren ke bangi le mangi hendak sinong ta kwa kan ya pateng pateng kinyo jimut lang lagi we we de kalau kan mit na ba mit ne kasu ni kan siman talang i we sinong para marian mapa នេះគុំគីខណៈសម្លាគីជុយាយកាន់ទូយគខណៈស្គុនបានណែខូចតែកាជីង kam tam kini kintin ki bangi kren ke bangi le mangi hnek sinong da kwa kan ye pateng pateng kini yo jimut lang ke kiwe diwe de kalau kan mi na pami ne kesu ni kan si mentalang i kiwe sinong para marian mapa ini kum ki khna sama ki ju yai kan tu ye khna skun ban le khoi sama ka jing khoi ka yai angkar angkar bat ka jing khoi jing khya kino hi kai ki ju yai ki kai ki khna ban na pan khana ru ki dei ban sai ya ki ki raksa ban apa wan cheskun te raksa bisnyu sajjat sakit mat ban hikai na kabenta ki kijing tung jingtep ki sentiu ki skot ki jhur ki jehep kaba mangi sisya nila ban yo ya kata kijing bam lajong ubami na kan ni ka klap ba phin ye sim kia ba na kasnong kasau kan long kaba koi khoi ka suba kanjing ne khui kan ne kasinang jungi kelayo awal lu nak yang soka hausnem araja sko nak ngakwa utan kan khui baro tabat ngakwa ruban ainuk salen yak wei kasinong ngakwa kanjing le khui kasinong jungi kanom sakut kan sapriang syaki wei kewai pat ai